Бессердечные братья за водой С улыбкой от уха до уха Скоро приедут в наш край Показывать свою силу духа Они будут ходить по углям Будут служить нам примером Как сладко нарушить закон Какое счастье быть старовером был привязан к земле Мучил, глотал свои слезы Но все, что я нес на себе Теперь горит в пламени розы А те, кто снимал дивиденд Я помню, как они улыбались Они думали, что все это им Похоже, что они ошибались Четырнадцать лет я не ел Четырнадцать лет я не пил Четырнадцать лет молчал, чтобы не тревожить тебя Но теперь не стал узок причал И нет больше сил Я сделаю так, как хотел, чтобы растаможить тебя император нет слов Но он как диджей без эфира С тех пор, как я знаю тебя Я потерян для внешнего мира Я стал на твоем берегу Спасибо этому дому и воздух, которым я жив Я бы не хотел по-другому Четырнадцать лет я ел Четырнадцать лет Семьдесят лет молчал, чтобы не тревожить тебя Но теперь я сто узок причал И нет больше сил И сделаю так, как хотел, чтобы растаможить тебя Четырнадцать лет я не ел Четырнадцать лет я не пил Четырнадцать лет молчал, чтобы не тревожить тебя но теперь вместо узок причал И нет больше сил Сделаю так, как хотел Чтобы растаможить тебя